الحقوق محفوظة لدى مؤسسة يا شيخة الزين لك باسين باع طويل ولك باسين يا المترفة يا مراد العين فيك الجزيلات تنقاسين في هم تركي الحلا قسمين بالحسن الوخرة الجهل في مدحها تفنن بعد السن لك باسن بعد طويل ولك باسن المترفة يا مراد العين في كل جزيلات تنقاسي هذه المطيرية هم الزين طيب الاصل باسمها راسي بنت المطاليق والعالي عقد الفخر دوم متواسي اوصافها وين وانا وين فوق الثريا لها قياسي يا مراد العين فيك جزيلات تنقاسي المترف اللي اللي تمشي على الهون باحساسي مطريه معربه جدين والعرق بالقس دساسي الله نكملك عقل ودين لازم تغلف بالاقواسي يا شيخة الزين لك باسين انت لك حاسن بعد طويل ولك يا المطرفة يا مراد العين فيك الجزيلات تنقاسي يا شيخة الزين لك باسن بعد طويل ولك باسي يا المطرفة يا مراد العين فيك الجزيلات تنقاسي فيهم تركي الحلا قسمين بالحسن واخلاقها الماسي في مدحة تفنن طيب شعري ومقياسي يا شيخة الزين لك ماسين بعد طويل ولك ماسين يا المتوفى يا مراد العين فيك الجزيلات تنقاسي هذه المطيرية هم الزين طيب الاصل باسمها راسي بنت المطاليق والعالي عقد الفخر دوم متواسي اوصافها على يا ياسين هذه ام تركي عليها تبيض طيب الفحايل بالانفاسي طيب الفحايل كالجزيلات تنقاسي المترف اللي اللي تمشي على الهون باحساسي انطريه معربة جدين والعرق بالقز دساسي الله مكملك عقل ودين لازم تغلف بالاقواسي يا شيخة الزين بك باسين بعد طويل لك باسين باسين يا شيخة الزين بالاتصال على جوال صفر خمسة خمسة ثمانية اثنان أربعة خمسة خمسة ثمانية خمسة